Очень часто в лете я встречаю именно такой градиент. Побольше краски, заливают весь ноготь, и казалось бы, что не так. Вроде бы градиент и вроде бы есть плавный переход. А на самом деле простой градиент не так уж и прост. Не зря многие мастера идут все-таки на обучение даже после того, как начинают самостоятельную практику в аэрографии. Заметьте, краска после напыления не должна так блестеть. То есть это вариант, как не нужно напылять градиент. И вы, конечно, спросите, хорошо, а как же на самом деле тогда необходимо это делать? И вот чем отличается правильный градиент – от э, неверно напыленного. Во-первых, давайте сравним. Сравним эти два градиента. Даже визуально вы сразу поймете, что что-то не так в этом первом варианте, который я показала. А теперь давайте поточнее на схеме разберем, что не так и как нужно. Для наглядности положим их рядом. У горизонтального градиента есть стандарт. Если разделить ногтевую пластину на три равные части – то в верхней части у кутикулы основной цвет должен быть освобожден от цвета градиента. Вторая часть – это переход градиента в основной цвет. И на первом варианте вы сразу видите, что цвет градиента переходит даже на ту часть, где не должно быть краски. А средняя часть, где должен быть именно плавный переход, полностью окрашена. А теперь давайте сверим с тем образцом, который как эталон представлен в этом видео. Первая часть представляет собой основной цвет, вторая часть именно плавный переход и третья часть у основания градиента яркий цвет. Итак, градиент должен быть именно таким. Для примера еще образец – в исполнении розовой краской. И еще вариант градиента желтым цветом. Будьте профессионалами. Приглашаю вас на обучение как в живом формате в Москве, также в онлайн формате полный курс обучения аэрографии.